El tema de la velocitat sempre intento respectar-la perquè crec que ja, ja és un deure com a ciutadà no? el fet de, de respectar una miqueta les, les normes de circulació perquè si no hi haurien encara més accidents dels que ja hi ha, malauradament. No? De fet, la gran majoria dels accidents que passen pel que sents sempre és per excés de velocitat. Bueno, on sé que hi ha radars estan totalment controlats i on no, depenent de l'hora, doncs, bueno... Sí, jo crec que sí, que el fet d'excedir-se la velocitat acaba provocant més accident. Home, jo veig perill, perquè ni joventut, aquí ens posem tots, eh? A l'hora de conduir perdem els estreps. Tothom va amb pressa, tothom porta un estrès molt alt, però has de mirar pas de més. Si no mires per tu, mira pas de més.